ሀያቱ ላለም ጀማሉ ላለም አንደበቱ ጣፋጭ ጥበብ የተሞላ አንጀትን የሚያርስ እንደ ማር ወለላ ለየቲሞች አዛኝ ይገኛል ከሙስጠፋ ሌላ ሀያቱ ላለም ቤት ነገም በአኼራ ሸፋዬ ኖት ሙሉ በኩለሄ ተወዳጅ አባት ሐልቁ ባንቱ ፍቅር የተረታሉት ሀቢቢ ይላለው የፍቅሮ ምርኮኛ የአቡበከር ሲድቅ የኡመር ጓደኛ የኡስማን ጓደኛ የአሊ ጓደኛ ሀያቱ ላለም ሀያቱ ላለም ሀቢቢ